ысыткычтын үстүнө газы бар идишти коелу поршень бекитилген газдын молекулалары батыраак кыймылга келүүдө алардын ылдамдыгы жана кинетикалык энергиясы көбөйүүдө температура дагы өсүүдө биз билгендей температура молекулалардын кинетикалык энергиясынын өлчөөсү газдын температурасы өсүүдө ысыган идиштин молекулаларынын энергиясы газдын молекулалары менен жылуулугун алмашууда жылуулук алмашууда газдын температурасы өсөт